Hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando Vega. Vega Trabalhador. Assista o vídeo até o final e é isso aí! Round 1 Fight! O vegabundo não tá mais vegabundo não. Olha, ele tá no trabalhador, vindo toda hora nas ranqueadas. Vem. Tô, esperta dessa sua garratinha aí, ó. Eita! Toma! quebrar essas garras dele. Toma! Uma porrada na cara. Tchau, amigo! Round 2 Ah, vai ficar no chial nada. Chega, né? Ah! Fica com essa garra. Ó, oh, pra que isso? Dançando sozinha. Bah. Agora eu quero ver onde você vai pegar a sua garra. Não vou deixar, não. Ordem certa. You win. Vamos conseguir os pontinhos. Bora, amigo! Round one. Fight! Certeza ele vai ficar apelando com essas garras aí, ó. Tirar de novo a garra dele. Eita! Ah... querer ficar me agarrando? Mano, ah, vê shift na cara! Vilão! Ah... Fica quieto. Round 2. Já, já treinou aí? Olha, que desespero! Toma! Agora você morre. Olha. Achando aqui a oportunidade pra dar o meu VT. Tchau, amigo! Com toda a minha fúria! Oria! Finalizei bonito. You win! E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, comentem, fique à vontade. E assistem também o vídeo do canal. Até mais, tchau.